avvalambor hammaga assalomu alaykum bugun sizlar bilan xudo xohlasa ya'ni keyingi darsimizni ya'ni mana interyerni loyihasini qilishni ko'rib chiqamiz inshaalloh hop sahna to'liq yig'ib olingan buni mana bu ko'rsanglar bo'ladi sahnani ochgan paytinglarda sizlarda mana bunaqa holatda turibdi hop kameraga o'taman mana buni hozir yana спрос beraveraman hop mana bu yerdagi hamma render elementlarini belgilab o'chirib yuboraman bular bizga kerak emas sahnani qiladigan bo'lsak hamma nastrойкаларni nolga tushirgan qolgan bitta boshqa render tizimiga o'tkazib yana qaytadan joyiga qaytarib qo'yamiz ho'p o'lchami ikki mingga uch ming bir yuz yigirma besh sal ko'tarsa ham bo'ladi uch e, ming bir yuz yigirma besh qo'ysa hozir mana buni ko'taradigan bo'lsak ham tepa qismi ham ko'rinadi moldingga hm, endi bu bunaqaga qarab tabga qarab taxminan mana shunaqa nol olti qilib qo'ya qolaman Sandbox qilib qo'ysak. Mana. holatga olib kelib oldik o'tgan safargi darsda sizlar bilan korona renderida oddiy planer light ya'ni to'rtburchak ijroni qo'yishni ko'rib chiqdik endi misol eng ko'p ishlatiladigan narsalar لبویچه bo'yicha esli to'g'risida gaplashamiz ho'p ish ko'radigan bo'lsanglar mana bu tomonda mana bunaqa tizuvlari bor hozir uni anaqada chizib ko'rsataman hop draw mana bu yerda mana ko'rayotganingizdek mana bunaqa joylari bor bu yerda mana bitta ikkita bundoq anaqa o'tgan hop okey mana shu narsa qanaqa berilinadi hozir shuni ko'rib chiqamiz bu yes degan narsa yes yordamida berilinadi hop asli hop ma'lum bir firmalar tomonidan e, o'zini lampochkasini tekshirishga e, chiqarilindi u o'sha lampochkani texnik e, xarakteristikalarini ko'rsatib beradi yuz foiz uni sizlar directional testni ham boshqasini ham boshqara olmaysizlar shuning uchun as tanlayotganda xato qilmaslikka harakat qilinglar hop sahnani endi yoritishni boshlaymiz topdan qarab olib current light disk markazidan turib chiqaramiz taxminan to'rt yarim yo to'rt bersak bo'ladi to'rt o'ndan besh beraman maylini ham to'rt yarim ming kelming pastga hammasini yopib hozir mast holatda va to'rtta joyga hozir buni nusxa qilib olaman s yoqdim snapni instance shift ikkini bosamiz buni ham yaqinlab qo'yamiz instance okay kamera bir sal pastroq tushiramiz teparoq qaraymizki keyin edi kamerani ham burchagini sal kattaroq qilib olaylik. men uchun mana buni hozir bundaroq aytingchi orqaga qaytarasizlar hozir menda bunaqasidan e, kichkinaroq format turibdi 0.35 shunaqa. shunaqalar mana bunaqa holatga keldi hozir hozir yana bitta narsa esdan chiqibdi kiramiz performanceda past preview noise o'chirib qo'yamiz o'bzaga suvalab ketish anaqasini oldini beradi faqat hozir materiallar hammasi berib bo'linganligi uchun man deb boshqa anaqalarga tegmayman man xonani o'zini yoritib olaman misol beraman 200 berib render qilib ko'raman nima ko'rayotgan ko'rayotganingizdek hech qanaqa natija yo'q ho'p buni sababi lightlarimiz pastda yotibdi ya'ni tepaga ko'tarilmagan maus hammasini tepaga ko'tarib qo'yamiz shiftga chizgan paytda ham nolda chizgan mana yo ichiga ichiga kirib qo'ysam ham hech narsa ko'rinmaydi shunga e'tiborliroq bo'linglar sal uni pastga tushirib qo'yasizlar ozgincha ko'p emas kamera birga o'tamiz mana bunaqa holatga keldi xonani yoritish mana mana shunaqa holatda Xo'p, buni endi ko'radigan bo'lsak sen explorer kerak bu mana bu rangi noto'g'ri ta'sir qilyapti ya'ni mana rang e, devorimizni rangini jigarangga olib kelib qo'yapti o'shani uchun olti yarim ming keling beramiz xona sovida ozgincha ranglarimiz ham sovida hop direksionalni berib ko'ramiz bunga qarang nima bo'larkan nol tondan besh beramiz opa direksionalni ishlayapti lekin bizga hozir bu e, direksionalni ham boshqasi ham kerak emas bizga kerak bo'ladigan narsa as hop keyin mana bu chiroq mana bunaqa ko'rinib tursa salqinroq ko'rinsa kerak o'shanga visible directly va visible reflex install o'chirib qo'yaman o'shanda bizada tepadagi chirog'imiz ko'rinadi upload dozer lightni ham o'chirib qo'yaman o'shanda orqasi qora bo'lib qolmaydi mana bitta anaqa shakl hosil bo'ldi hmm, lekin menga bu shakl yoqmayapti chunki hozir mana nonni ustiga bitta bosib asda nonni ustiga bitta bosaman va pastga tushib mana o'zim xohlaganimni tanlab chiqaman hammasini birin ketin ko'rib chiqamiz bizga eng kerakli eng e, yoqimli bo'lgan natijani olgungacha devordagi naqsi ham hammasi anaqa bo'lishi kerak chiroyli chiqishi kerak bizga pastga ham yorug'likni yaxshi berish kerak hop intermediate bright narrow center oldin menda isga plugin bor edi afsuski u ikki ming tushmas ekan ikki ming yigirmadan buyog'iga shunga Mipulays agar sizlarda bo'lsa foydalanadigan bo'lsanglar ancha ishlar oson bo'ladi qanaqa bo'lishini o'sha tanlab toch ko'rmasdan bittada ko'rib olsanglar bo'ladi Xo'p, menga tepadagi uniform yoki intermediate blur yo'q, mana ham yoqyapti chunki men naqsi ham shakllari ham chiroyli chiqyapti bunday Xo'p, endi buni ko'radigan bo'lsak men directionaltyni ni o'qib qo'ysam nima o'zgaradi ni bir qilsam nima o'zgaradi hech narsa o'zgarmaydi chunki bu narsalarni hammasi is yordamida beriladi agar is o'chirib qo'yib directionalityni boshqaradigan bo'lsangiz ishlaydi is yoqib qo'yib paytda hamma mana bu hozir e, berilingan narsalarni hammasi masalan is o'zini ichida ko'rsatib qo'yilgan ho'p xonamizni endi mana e, yorug'liklarni hammasini to'g'irlab chiqamiz ekspozitsiyani endi sal ko'taramiz ikki yoki uch beramiz uch bergan paytimizda mana bunaqa holatga keldi hayrat kompressingga yana uch beramiz kruzga kontrastga e, ham uch beramiz taxminan o'sha e, videodagi to'g'riroq rasmdagi holatga keldik ho'p bu yoqda lut beramiz lutda eng oddiy light ovation beramiz ya'ni neutral sizlar pro kontrast versiyalar biladi e, kontrast hard ho'p biza hozir faqat bitta chiroqni o'zini qo'yib oldik endi bizada islar bo'yicha ham tushuncha bor qanaqa bo'ladi nimalarga ishlatsa bo'ladi nimalarga ishlatsa bo'lmaydi bu narsalardan foydalanib turib endi qolgan laytlarni ham qo'yib chiqamiz endi qolgan laytlarda as ishlatilmaydi shuning uchun oddiy to'rt burchak bundan oldingi darsga yana sizlarga praktika bo'ladi ho'p biringidan hozir hammasini qo'yib chiqamiz stop bosamiz patolog shiftga qaraydigan bo'lsanglar shiftda bizada anaqa ozgincha bo'shliq joy qoldirib ketilgan shu joyiga hech qachon ham interyerda bitta yorug'likni o'zini bitta ya'ni e, misol olti yarim ming kelvinli chiroq bo'ladigan bo'lsa mana shuni o'zini qoldirmanglar unga kontrast ya'ni to'rt yarim ming kelvinlik ishlatinglar yoki undan issiqroq ishlatinglar undan sovuqroq ishlatinglar shunaqa kontrast qilib chiroyliroq ish olib kelinglar bitta chiroqni o'zini isitadigan bo'lsanglar eh, xonanglar monoton bo'lib qoladi bu uni ham ishlatadigan joylari bor eh, agar pastel ranglar bilan ishlayotgan bo'lsanglar unda ishlatsanglar bo'ladi ya'ni bir biriga yaqin ranglar bilan ishlaydigan bo'lsanglar ho'p bitta mana bunday holatga olib kelib olamiz light qo'yib oldik uni tepaga ko'taraman maksimal darajada tepaga keldi mana kamera birga o'taman interaktiv boshlayman hop hech qanaqa o'zgarish bo'layotgani yo'q hammasini yoqib qo'yaman mana bitta directionalni ham beraman bunga nol butun o'ndan besh mana bu yoqda mana oqarib ketdi oqarib ketdi va mana bitta anaqa bo'lyapti hop mana buni yuz beraman yo undan ham kamroq beraman to'raning kelin beraman to'raning endi navbat mana o'zidan o'zi isishni boshladi mana shu narsa bizga mana shu natija bizga kerak edi to'rani ming kelvindan mana mana shu narsa hosil qildik hop mana buni endi sal kattalashtiraman taxminan besh yo olti beshni beraman mana mana sal teparoq ko'taraman tagiga tushib ketib qolmasligiga bundan to'g'rilab bersam mana taxminan mana bu hayotda qanaqa bo'lsa bu yoqda ham xuddi shunaqa natijaga keladi hop shiftni bosib buni rakmina e, past qismiga ham qo'yib qo'yamiz kamera bir bu yerda ko'rayotgandagi juda yorishib ketib qoldi mana buni nol qilib qo'yamiz kamera endi buni yigirma beramiz yigirma yo o'ttiz yigirma deb olamiz taxminan mana holatga keldi ho'p endi e, referensdagi qadar rasmda ham oynani ham orqasida chiroq bor edi u qanaqa qilib berilgan? u narsa oynani modeli olib olingan frontdan qaralingan va rectangle chizib turib shunaqa qilib qo'yilgan bo'ldi bosqichga ish qilmagan u mana shuni olib mana shunaqa qilib qo'yilgan bizada bizani ishda o'zini narigi anaqa deyishini bilmadim qanaqa qilinganini chunki uni ochib ko'rmasdan hech narsani bilolmaymiz uni ham anisini kichkinaroq beramiz besh taxminan ozgincha ana bunaqa bizaga bersa bo'ldi ho'p hozir ham isimizni sal kuchliroq yorug'lik beraveryapti buni sal kamaytiramiz Kamera kameradır. Şey <clears throat> yüz ile birisi şey bırakın tahminen. Hamleyen sarkotlar veremiz. 600 7 ile birisi bırakın. Hamleyen kam edirəm şimdi. yorug'liklarni qancha katta beradigan bo'lsangiz shunchalik hisob kitob oson bo'ladi refraksiyani ham o'chirib qo'yavergan bizga kerak emas bu narsa ko'rinish stopni bosamiz endi hozir qiladigan ishimiz nima bo'ldi e, ikkinchi mana bu laytimizni turgan laytni bu yoqqa ham shift bilan ko'chirib olasizlar hop buni instance qilasizlar bu hozir narigini ham buzib yuboribdi ya'ni stoli tegdigini stol tegdigini to'g'ri to'g'irlaganimizda bu mana bunga ham ta'sir qilibdi bu ham instans bo'lib qolgan ekan make unique qilib qo'ysanglar keyin bilan yana joyiga to'g'irlab qo'ysanglar bo'ladi ya'ni xonani asosiy yoritilgan e, ranglardan bittasiga aylantirsanglar bo'ladi taxminan qirq qilib bersanglar qirq ellik pastroqqa yana tushsa directionalchisi masalan 0.3 0.5 kutubxonaga umuman ta'sir qilsa chiroyliroq chiqadi ishinglar hop qirq o'ttiz mana shu holatga olib kelib oldinglar mana o'ttiz nol besh sanani ko'taramiz mana shunaqa holatga kelgandan keyin endi to'pdan qaraymiz mana olib turib mana bitta har bittani anaqamiz e, bor stolimiz kopi nni e, kichraytiramiz frontdan qarab turib imtiyozni ham orqasidagi narsa qo'ygan joyimizga joylab qo'yamiz buni kamera ikkiga o'tamiz va kuzatamiz nima vaziyat bo'lyapti bu yerda bu yerda ko'rayotganlaringki peresvet bo'lib ketyapti peresvetni oldini olishimiz kerak hop mana 40 qirq bo'lsa o'n bersa ham yetadi direksionati kerak emas bu yoqqa yoki nol tonna uchta bersak yigirma o'ttiz perspektiva presvetni oldini olishimiz kerak hop kamera 2 mana buni 2 berib ko'ramiz qani nima bo'lar 2 3 hop o'sha yaxshi ekan mana buni kamaytiramiz boshqa isdan foydalanganda manimcha shunga ham farq bo'lyapti natija qaysi is ishlatganim hozir aniq esimda yo'q intermediate bo'lsa yo mana bu uchinchisi yo mana bu to'rtinchisi mana bu ekan desmasa online intensiv mana aytib o'tish kerak mana intensivni yana kamaytiramiz das tahmin hop endi bularga nusxa qilib olmayman chunki bu ishkop bo'lgandan keyin o'zi alohida bunaqasi bo'lgani yaxshi ortga o'qib olamiz render stop bosaman turib temperature turamiz yoqamiz yoki halollik istas ana holatga keldi hozir ikkinchi anaqada solishtirib olamiz qatida nima farq qilib qilayotganini va o'sha bilan bir qilib qo'yamiz ya'ni lekin bu natija ham menga yoqyapti to'g'risini aytadigan bo'lsam mana ancha sal sovuq bordim shuni besh yarimga qilib qo'yaman yo ming qilib qo'yaman kamera bir olti ming qilsam sal chiroyliroq rang chiqarkan xo'sh umuman olganda yomon emas mana natijaga keldi qolganini endi photoshopda ham to'g'rilaymiz uch ikki butun o'n besh uch ikkilarni o'rtasi yaxshi ekan ho'p mana buni kamaytiramiz katta yigirma mayli yigirma ikki qoldiramiz endi hozir ikkinchi sahna bilan solishtirib olamiz chiqsa-ki, nima qilish kerak bu bitta natija bo'lsa bu ikkinchi natija bo'lyapti hop aniq anaqa ismini qo'ymaganiga sonlari boshqasini yozolmaganimga shunaqa muammolar kelib chiqdi hop qaysi birini ishlatganim misol agar narigi natija yoqqan bo'lsa o'shanda agar bunga natija yoqayotgan bo'lsa unda qoldirsanglar bo'ladi hop ochildi maxam recent yes and mana holatda ekan laytlarimiz 200 berilgan 3 santimetr direksionati 0 hammasi o'chirilgan focus set uniform real as o'ziniki focus set uniform mana uchinchisi ekan tepadan hop tepadan uchinchisini beramiz hop kelvin emas direct input va 200 hop 3 santimetrga mana ham sal takrorlaymiz yuz сантиметр. Tepadan uchinchisi fokus et uniform. Va libos qilgan hech narsa qolmaydi. Mana bu directing qilib qo'yishimiz kerak. Shunda bizda bitta lightimiz bo'ldi. Hal bo'ldi, mana bu holatga keldi. Ha, mana endi videodagi bilan bir xil bo'ldi. Bunga hammasi taxminan mana shunaqa bir xil. Asosiy mana dominantlarimizni to'g'riladik. hammasidan ham o'chirilindi yaxshi tanlaymiz buni ham yana oz ko'ra olamiz nima narsa qilingan mana light osonroq tanlash tanlashinglar osonroq bo'ladi faqat laytlarni o'zini tanlab beradi nol butun o'ttiz besh ekan to'rt yarim ming kelvin on intensity hop to'rt hd bo'ldi boshqa hech narsa anaqa qilinmagan on intensity to realme. Tor on to realme. am not on average. chiaram ekan chiar chiaram hop close other light Camera kamera 1 solishtiramiz 확인해고를 부수라 natija chiqyapti mana perspektiva namoz ko'ra olamiz ya'ni oynani orqasidagi light yigirma berilgan direksional hech narsa berilmagan hamma joy yoqib faqat yigirma berilgan nima oldi mana men oxirgi shkopishligini ham qarang lekin bular unaqa bizada katta ob-havoni o'zgartirmaydi shunga mana shunaqa qoldirsa ham bo'ladi manga to'g'risini aytsam bundan oldingi bu asni mana bu yerda berayotgan soya chop o'tdi shuning uchun oldingi asga qaytaraman sizlarga agar man video bilan bir xil bo'lishini e, rasm bilan bir xil bo'lsin olasizlar qilsanglar biladi hop man bunga o'tkazib beraman ellik 200 yuz zero mayli qani mayli so'zini o'zgartirib qo'yaman intermediate load. sog' bo'ling alhamdulillah mana shu natijani o'zimga yoqdi ko'proq hop faqat bu yerda <clears throat> temperaturasini ozgincha ko'tarish kerak mana bu yog'i ham boshqasi ham ketib qolayotgani yo'q soya yorilarimiz yaxshi chiqyapti mana bu yerda shakl ko'rinyapti va eng asosiysi mana bu unitaz yonida unitaz soyasini ko'rayotgan bo'lsanglar mana yerda yumshoq bo'lib ketyapti mana shu narsa yaxshi faqat yana bitta narsani inobatga olib qo'yasizlar man eksport qilib qo'ygandim boya videoda to'g'ri rasmda keyin photoshopda to'g'irladim chunki ochartirish osonroq to'qartirish sal e, to'qartirish qiyinroq bo'ladi shuning uchun mana shu narsani qilib qo'yasizlar keyin mana bunga metall materialni berib yuborish kerak bo'ladi metall material yoki mana bu unitasiz material olib turib shuni berib yuborsangiz renderdan keyin to'g'rilab o'tirib ishlamaydi bo'lsa mana shu bo'ldi bosib qilinadigan ishi yo'q ho'p e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling keyingi darslarda ko'rishguncha